Надо это обдумать. Они пожалеют, что я тут не остался. Это самая долгая секунда в моей жизни. Я уже посчитал твои шансы. Прости. Заун — это будущее. Ugh. Быстро! Терпение? Вы о чем? Готовься! Иди ко мне! Вспышка времени. Не моргай. Прогресс не может принадлежать лишь одному городу. Иди ко мне. Берегись. Вперед! Окей, подскажу. Пригреть! Быстрее! Еще разок! Сюрприз! Берегись! Повторим! О! Меняем полярность! Повторим! Добро пожаловать в ЗАО! Иди ко мне! Лови! Меняем полярность! Ну вот, опять все сначала.